今日飲まない予定です本当に飲まないじゃ飲まない予定で来ましたけど、はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかですこんにちはすんちゃんもいます今日はもっぱん発音なんでなんで可愛いからさもっぱん んはい皆さんはい行きましょうどこにどれにしますかエップルナムドクナムドク <laughs> もしかしてこれ、ね、テクにあったあの船乗って釣って食べるもちろんすごい <laughs> もちろんもちろん好き好き好き好き好き好き好き好き嫌だなんか見えてると思うあっちから見えてると思うあっちから、今日はラーメン食べに来ました 今日は私が調べたラーメンはちょっと特別ですあそうなのはいゆかがまだ食べたことないんですええー、楽しみ今日ラーメンじゃんうんゆかソジュ飲むの今日飲まない予定です本当に飲まないじゃ飲まない予定で来ましたけどじゃあ今日のモッパン行きますかじゃあ行きましょうか、はい、せーのレッツゴー めっちゃうまいめっちゃ美味しくないえめっちゃ美味しいんだけどえ麺美味しい美味しいいうん こういうの日本にあるかなどうかなあんまなくないこれ日本でやる商売 <laughs> みんなやったら来てくれるこれこれ日本でやろうかなこれキノコでみんな来てね作ったらやめよう忙しいから <laughs> 床かすんラーメンゆかすんラーメン朝 めっちゃ美味しいなんだろう麺がちょっと味がこのスープの辛さとの組み合わせもめちゃめちゃ美味しいあとやっぱ海鮮さこんだけいっぱい入ってるとさめちゃくちゃいい出汁出てる間違いないねはい ちょっとさめちゃめちゃみんなから今すごい視線を感じるのね多分掃除飲んでほしいって言ってると思う <laughs> それお前が飲みたいだけやん違う違う違うみんなからすごい声が聞こえた今違う違うはい がとうございます原さん PR 待ってますゆかが好きな原さん17どっちにしますかこっちこっち本当、こっちじゃなくていいこっちこっちです いかいかいかいかいかいかいかいかいなんか何何何スープかおまけ今度スープがうまいんじゃんジョンボクとラーメン。 これどうやって綺麗に撮るか知ってるこれ撮るときにこれ、こうやって縦に撮るめっちゃ綺麗じゃん麺と思いかけの 뭐야 시대 많이 먹네 근데 공부 안 맞는 분남 제가 근데 이다 얘는 배에서 안 끓여 버리잖아.

この間あのサウル行ったじん、うん、なんかすごいいいの写真撮ったって聞いたけどこういうのさ日本で食べたことないやんなまあ日本に住んでなかったしねもう9年住んでないからもううちのお父さんさゆかりまだ韓国人と信じてるじゃんそうそうそうそう

美味しい그러니까 진짜 돌이켜보면은 3개월 정도 있는 거 진짜 나쁘지 않아 돈 많이 해고 이거 했으니까 개이득 아, 너무 마시기 오. 양상과인데 상과니까 가야 돼요 너무 맛있어. 예. <laughs> <laughs> 진짜 생각하고 바로 물어가자. 물어가자. 공부 안 가려고. 마지막. 마지막. 마지막. 어디를 정확히 맞추고. 아, 우리 보낸 데였데 깎고 깎고 깎고. これでいくらかしてる3 0円最後の一口わー完食ごちそうさまでした また来ますかまた来るまた来るまた来る例えば日本から友達とか来たら連れてきたいなって思うやっぱ海鮮の出汁ってすごいいいねって思った当も飲んだしねいやいや次もし見たいもこあったらコメントで教えてください、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました次の動画で会いましょう sit out from the in crowd stay within my boundaries. I'd hang on my friends and it was great.